合ってますかわかんないですね今からこんにちはなんかあの今日ハプニングがあったって聞いたんですけど私絶対ハプニング作る人ででも今回は まあ初めて温泉に行ったんですね、うん、だから初めて温泉だからやっぱこういうハプニングができると思いますけど、うん、やっぱ初めて行ってこういうハプニングができて逆に良かったかなと思う時もあって結構嬉しいかなと思うけど逆にちょっと不安な時もあってあの今回青青森いたんですね、うん、青森の温泉行って、うん、青森違う違う違うちょっと待ってかも岩手あ岩手温泉 <laughs> すみません 岩手温泉行ったんですねはいその津波に私の顔大丈夫ですかちょっとね緑っぽい緑 <laughs> そうやってまあシオンシオンのそうそうそう、うん、そすごい良かったんですだからうわ初めてですね日本の温泉はそうそういうちゃんとしたとこ温泉行って、うん、あのまあその日は大丈夫やったんですねで、うん、まあ説明なんか聞いててお母さんお父さんもなんかなんか 女の子と男男うと女う。があってで夜は右が女う。左が男言はい、でもその次朝からはこれ変わるらしくて、はい、それを聞いたんですねまあもちろんそれ大事と思ってはじ <laughs> なんかじゃあはいでまあ変わったんですねそれもちろん基本見たらわかるやろ男に女の子書いてるからね <laughs> じゃあ で朝なんか8時ぐらいかな、うん、なんかみんな8時ぐらいはちょっとほぼ飯上がりとこ上がるとかだからまあまあ一応私はちょっと遅くに7時20分ぐらいにだからみんな朝早くお風呂入って私だけ一人ちょっと遅くちょっといたんですね、はい、で7時20分ぐらいにあのエレベーター一人でブーンってやってらってたんですねでまあエレベーター乗りましたで、はい、また戸を開けて く9回でこう音を開けました、はい、かわいいおじいちゃんちょっとな80歳ぐらい 75? わかんない一、うん、人はなんかもうもうこう起きてあそうなんだでこう来たんですね、はい、で来てパートナーをするんじゃないか3人ですパートナーで来てんで私ちょっとこの辺に来てでおじいちゃんがなんか目見ない <laughs> 目見えないんですからんなんかどっか、えー、これ2回か3回か分かんないんでパーって押したら5回ですね <laughs> で で5回と2回間の中もう1個くらいからそれも押してバーって押してでこれも違うかなってバーって押してでうなんかだから5432全部押したんです2がロビーで私行きたい場所が2でそのおじいちゃんたちも2階に来たことわかりませんそれは私さっき出たのだから多分2階なのあうう、うん、2階行きたいのだからまあそれはいいのまあおじいちゃんだからでどうあしまってから もう兵のパティが始まって一人がブルルって出してでもう一人もブルルってして一人がブランとかなんか兵出すんですすごい。でそれでうわーってなって何の変なのなんか日本こんなんだねって思って初めてだから温泉もだからあ温泉のあればとエレベーターの中は手出してもいいんだねと思って <laughs> それで私もう本当に壁のこのこう壁こうなんていうか、うんこうやってうわっ角のとこうんパロッコってポッポッってやって早くで2階で泳いでみたら5回 <laughs> まだだ4回3回これ2っもうおじいちゃん <laughs> まあそれはいいのね、まあ、悪くっていうかまあ思い出かな俺 これおもろい話できたと思ってワクワクしてそうそうワクワクしてでも早くお風呂入ろうって言って一応あの、まあ、靴抜けて臭かったねってお風呂こうやって履いて、うん、一応誰もいなかったんですね、はい、だからあでも何人かなんか服が置いといて人にあんまりいないねよかったねと思って、うん、で服全部抜いて、うん、置いといて私のそこにね行くかなと思ったけどあの塀いっぱいこいたから私もちょっとなんかちょっとお腹の調子 だから、だからあた先にトイレ行こうにあるんですね中に、うんうんうん、中に入ってブラしてでまあまあ拭いて終わってでトイレの外をボーって開けたらこれは強敵だななんかおっぱいがある <laughs> でも結構垂れてるおっぱいだ何と思ってもう一回見たられ。 おばあちゃんがいるんですおばあちゃんが2人ぐらいだってすごい女性の音がバー聞こえてあこれ女の子どこだと思ってえってってトイレまた入れ入ってちょっと考えたんです、うん、いやこれ間違った思い出したらあこれ変わるんだ忘れてた忘れてたと思って俺間違って女の子の女の湯に入ったんです <laughs> で私今全裸で ご覧のスポンサーの提供でお送りしましたトイレでトイレの中で服はちょっと遠いやだ絶対無理な距離でその間におじおばあちゃんたちらが結構いる <laughs> おばあちゃん2人なんか分かんない誰何人かいるか分かんないそんな状況でいやこれどうしようすんちゃんも全裸でしょ私全裸なのなんで全裸 <laughs> かでたの方はとりあえずお客さんがいるから携帯持ってきました、はい、はい、だからあ 大丈夫俺ゆかちゃんいるしお母さんもいるし <laughs> ゆかちゃんに一応 l <laughs> i ゆかちゃん助けて」って言ってすぐ来るやん返事ない10分ないじああまあまあいいや10分ぐらいはお母さんにな連絡しようお母さん助けて返事ない <laughs> これ死んだわと30分ぐらいかな一人でマジそうだからあこれは出なきゃ どうにかしてもう出なきゃ早く出ろもうそのスピードもういろんなシミュレーションしたの本当に一人ででそれかあ騒いであそかそれか走るかすごい考えたけどどうでもダメなのわあこれ大変だと思って30分35分ぐらい待ってて、うん なんかあそう一人なんかスタッフか分かんないけど最初は分かんなくてなんかトントントントンなるのがトイレでうわ、バレる全裸だけどどうしようって思ってだから私もトントントンってやったらなんか人いると思って他のとこ行くんじゃないですか、それでなんかああいるんやなってなんか聞こえていたんですねでまた次「パパパパパパパいますよね」って聞こえてえで声男だからダメだから私」 もう一回ポンポンポンポンやって声出さないででそこまた「パンパンパンパンいますよね!」って言ってで私ちょっと男ってバレたらダメだからなんか女の子俺にして「 <laughs> いやいないんですけど <laughs> あいないんですいますけど」間違って「いないんですけど」って言うと思って「いないんですけど」あ「いますけど」って言って。 そう本当に頑張ってあの女の子のふりにしてねいないんですけどって言ってでそこの人が「え <laughs> あのいいるんですね」って言ってだから「ははいいるんです」あのここのスタッフですね」って言って「あスタッフですか」はいあのちょっとおかしいかなと思ったけどあのここに入ったのを私ちょっと見ててでも あの後ろ肩がちょっとなんかちょっと髪の毛の私あの朝起きたらこうなるんですからちょっと後ろ肩がおばさんに見えるんですけど、ね、おばさんかられもいやちょっとおかしいかなと思って一回確認しに来たんですけどやっぱりそうなんですねってやってあの服どこですかってとかあのちなみにあの服持ってきてここで着替えて早く出てくださいってとか言い出すんですうわよかったよかその男こまでゆかとお母さん全然連絡ないから、ね。 <laughs> だまあまあそれだから で私左と右ちょっと間違ってまた左のこと言ってそうだよ、ね、また右です服あるとこねそれでで、まあ、そこ引き換えてあの渡してもらったの渡してもらってそこにで出たのでそこで早く早くやって着替えて全部行って「あの全部用意できたらトントントンってやってください」って言って「あトントントン準備できましたはい出てください」って言った瞬間なんか大きなマプロをバーってやってタオルバーってやって。 じゃあ走りましょうはい <laughs> そこで毎日走って出たんです廊下まで扱いがまあ無事に終わって安心してよよかったとそれまた入ったんですねまた終わってないんですよ男風呂に男風呂に入ったらわ男なんだ男一人いたのうんよかったあ男なんだこんなにチンコがいい子若い子若かったか 何それどういうこと一個見て足したのを初めてって思ってでその人パーティー行ってたのでまた俺一人になったもんねお風呂でねお風呂で俺なんか嫌な感じあでもまあ男だから大丈夫だ、うんまあ、ほんで行ってでもあの実家に遊ぶした時間あるから早く準備して、うんまあ、お風呂だけ入って、うんうん、でお風呂は全部でブドアで出ててあのタオルで拭く前だったんですね、うん、やっぱ出てお風呂入ったらほんであさっきのあの ソジのおばさんが入ってくるんです助けてくれたやつで私全裸です全本当に何もなしだから出てきて「俺忘れて」って「あはいえなんすか?」ってでびっくりして「うんあ掃除です」って言ってあのおばさんの目が本当に一瞬ね分かってんのも 感じですって感じだったの <laughs> スローで見えた多分50歳ぐらいけどまあまあありがとうですねあのおばさんは本当に助けてくれてでも分かんないじゃんあの韓国はあの女の子は本当に女性がそう女性が女性のことを掃除する男は男のとこそれから全部終わってからなるほどなるほど絶対ないのああびっくりしたの本当に初めての経験全部全ての <laughs> 泣いてるいやだからえ なんでこういう時私一人なのとかそうだねなんでゆかと全部連絡もできないそうでゆかたちは2階3階にお風呂があってでゆかたちは3階に入っててすんちゃんは2階の女子風呂で事件があったんだよねだから携帯も見れてなかったしごめんね本当にでも本当に無事でよかったねそれ終わってまた服のにちょっと 掃除してってなんか「大丈夫ですよね先は <laughs> よくあります」とか言ってそうそれみんな「まあ今はい <laughs> 言わないでくださいもう終わったんですよありがとうございます」とか言ったり大変だっただから全部で一日の朝に3つの時間にな1時間中で7時から8時の間の時期の 変なおじちゃん3人と <laughs> 間違って女の子の「あ私そんななんか変態じゃないんですからね」本当とほ本当に旦那です旦那ですお母さんもいるしお姉さんもいるしゆかもいるのにその中でこんなことできませんよ私は本当にミステリで入ったんです分かんなくてねえ、うん、でも酔っ払いの人よくあるらしいから、うん、よくあるらしいけど酔っ払ってなかったけどねでもあの すごいみんなおばちゃんでよかったと思います本当に若い女の子もいなくて、うん、本当に優しいな店員さんしかいないし、うん、と思いますお世話になりましたよかった頑張ったすんちゃん、はい、それで1個2個3個はいそう3個のハプニングでした滑らんな滑らんないや